kafamı Çevirip bakarım pencereden Kocaman bir boşluk Beni seyreder yalan Yalan değil mi tüm hikayeler yalan yalan yalan yalan Pamuk prenses ve yedi cüceler Beynimdeki tüm hücreler ölüler Gözlerim önünü göremezler Gömleğim sırılsıklam terden Kafam ise dönme dolap gibi dönmekte Beynim aklımı kemirmekte Döner işler tersine sen kendini affet Ya da böyle devam et Görüyorsun koca gezegen harabe Aa, Yürü ya da kendini harap Bazen güneş doğar elbet Sakın kendinden vazgeçme sabret bitecek bir gün bu kasvet Kafamı çevirip bakarım pencereden Kocaman bir boşluk Beni seyreder yalan Yalan değil mi tüm hikaye Her yalan yalan yalan ya ya ya yalan Ay, ya. My company star is yoğun dopamin Serotonin ve de melatonin My maskalı one sarkoplazmik hipertrofi He ha hadi hadi gönder gelsin My company star is yoğun dopamin Serotonin ve de melatonin My maskalı one sarkoplazmik hipertrofi Ha ha Hadi hadi gönder gelsin Salına salına yürü git ahmak Bilmediğin sorulara parmak kaldırma Dört duvar arası var fazlaca sorular Henüz değil ama kazanacağım Tonla banknot var Elimde tesbihim baba kart postal Bana dediler ki usta Ses çıkarma sus lan Anlattıklarım bir buzda Anlattıklarım